Bye. ondu zin bapatean martxoak iru gazte izen odola kalean gizek langileak intzen inorketzuen ordaindu hilketaren prezioa gaur ikustezak egu nola den historia hilketak torturak non daude liburuetan eskutatuko dituzte mantentzen bagare izilpea naiek armak dauzkate guk berriz memoria no olvidaremos jamás la sangre por Vitoria la sangre por Vitoria nola gauden gaur egun esan Non dago justizia altzazuko bentzat Terrorismoa da etorkinak hiltzea Da ez gau bateko liskar bat Ez txartzen euren arauak Izildu nahi dituzten lako gure haotzak Bakarrik aldatu dira pertsonajeak usta beti da fasismoa Gernikako zerua, gorrotos beteta Herri azke bat, guzti Betidanik zapaldua, inolare izildua Ez du inoiz amore eman Euskal Herriko jendeak Komunikabidetan, gorrotoa zabaltzen Errazaltzen dituzte, euren diskurtsak fasistek Gure eskuetan dago, guzti hau aldatzea Soilik dago bide bat, ezaztea, ezaztea